ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਚ ਹੋਇਆ 104.96 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕ ਦਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੈ ਲਗਭਗ 105 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਹਿ ਲਓ 123.64 ਕਰੋੜ ਯਾਨੀ ਕਿ 123 ਕਰੋੜ 64 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੋਟਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ 49 ਕਰੋੜ 45 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ 40% ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਹੈ ਜੀ 40% ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋਇਆ 6 12 2005 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੀ ਡੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਅੱਜ ਕਰ ਐਲਓਪੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਰਾਹ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਹਫਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਜੀ 6 12 2005 ਨੂੰ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਦੀ 6 3 2007 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਗਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 7 ਵਾਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਚਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹਦੀ ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਸੀਗੀ 14 2 2023 ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਰੋਹਨ ਰਾਜਦੀਪ ਟੋਲਵੇਜ ਲਿਮਟਿਡ ਕੋਲੇ ਸੀ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਓਵਰਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਓਵਰਲੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੁੱਕ ਪਾਉਣ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਮਾਰਚ 2013 ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਜੀ 5 ਮਾਰਚ 2013 ਤੱਕ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਸੜਕ ਤੇ 104 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕ ਤੇ ਲੁੱਕ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਐਗਰੀਮੈਂਟ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਪਰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ 30 4 2015 ਤੱਕ ਇਹ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ 786 ਦਿਨ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਜੀ 786 ਦਿਨ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ 24 37.30 ਕਰੋੜ 24 ਕਰੋੜ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਬਣਦਾ ਸੀ ਤੇ 37.30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਬਣਦਾ ਸੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲਗਭਗ 61 ਕਰੋੜ 60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਬਣਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਸੇਵਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮਾਫ ਕਰਤਾ ਤੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਲੌਜ਼ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਤੋੜ ਲਓ ਗਵਰਨਮੈਂਟ 6 ਕਰੋੜ 12 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੀ ਜੀ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ ਕਪੜਾ ਕਪੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਵੀ 6 ਕਰੋੜ 12 ਲੱਖ ਹੀ ਦੇਣਗੇ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਓਵਰਲੇ ਸੀ ਦੂਜੀ ਓਵਰਲੇ ਉਹਦੀ ਡੇਟ ਸੀ 5 3 2018 ਯਾਨੀ ਕਿ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੁੱਕ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਉਹ 15 ਤੱਕ ਪਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੈ 786 ਦਿਨ ਦੇਰ ਵਾਲਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਨਾ ਕੋਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਾ ਹੀ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਟਰਮੀਨੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੇ ਨੀਅਤ ਸੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਜੇ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ 53 3 2021 2013 ਨੂੰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਇਹਨੇ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਭਗ 10 ਸਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੀ ਬ੍ਰੀਚ ਕਰਤਾ 786 ਦਿਨ ਲੇਟ ਕਰਤੀ ਲੁੱਕ ਪਾਉਣੀ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਕੇ 21/9/2013 ਤੱਕ ਇਹ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਪਰ ਸੁਖਵੀਰ ਬਾਦਲ ਹੋਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਲੁੱਟੀ ਜਾਓ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸਾਡੀਆਂ ਜੇਬਾਂ 'ਚ ਸੁੱਟੀ ਜਾਓ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਪਹਿਲੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਡਿਬੇਟਾਂ ਡਿਬੂਟਾਂ ਤੇ ਬਹਿਣਗੇ ਕਾਲੀ ਦਲ ਉਹ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਲੁੱਕ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ 5 3 18 ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 9 11 2020 ਨੂੰ ਹੋਇਆ 979 ਦਿਨ 980 ਦਿਨ ਇਹ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਇਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਕੋਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਦੋਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ 21 9 2018 ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਚੱਲਣ ਦਿਓ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੋ ਵਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ 2013 ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ 2018 ਚ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕੋਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕੋਈ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਚੱਲਣ ਦਿਓ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਹਨ ਰਾਜਦੀਪ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਲੁੱਕ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਜਨਵਰੀ 2023 ਚ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਜਨਵਰੀ 2023 ਅੱਜ 14 ਅੱਜ 15 ਫਰਵਰੀ 2023 ਹੋ ਗਈ ਕੱਲ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋਇਆ ਰਾਤ ਕੱਲ 12 ਵਜੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀ ਟਿਲ ਦਾ ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਡੇਟ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦਿਓ ਇਹ ਚ ਹੁਣ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦਿਨ ਦਿਓ ਜੀ 101 101 ਦਿਨ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਵਧਾਓ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਫਾਰਮਰ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ 432 ਦਿਨ ਹੋਰ ਵਧਾਓ ਜੀ ਯਾਨੀ ਕਿ 533 ਦਿਨ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਜਨਾਬ ਸਾਥੋਂ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡੇਟ ਹੀ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਗਈ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 531 ਦਿਨ 32 ਦਿਨ ਕਾਹਦੇ ਦਈਏ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਾਧੇ ਰਹੇ ਆ ਜੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸ਼ਰਤ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ 533 ਦਿਨ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਆ ਉਹ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਐਕਸੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਾਬੀਆਂ ਰਾਤ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਸਾਨੂੰ ਫੜਾ ਜਾਓ ਇੱਥੇ ਤੇ ਇਹ ਰੋਹਨ ਰਾਜਦੀਪ ਟੋਲਵੇਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬ੍ਰੀਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਹੋਰ ਵੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝੌਤੇ ਬ੍ਰੀਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਸ਼ੋ ਕਾਜ਼ ਕੱਢਿਆ ਕਿਉਂ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਕਰ ਦਈਏ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸ ਦਿੰਨਾ ਇਹ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਿੰਨ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਨੇ ਮਾਜਰੀ ਨੰਗਲ ਤੇ ਮਾਨਗੜ 49 ਕਰੋੜ 45 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਟੋਟਲ 123 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 123 123 ਪੁਆਇੰਟ 64 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੀ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 5 3 2013 ਤੱਕ ਪਾਉਣੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 30 4 2015 ਤੱਕ 786 ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਧ ਲਏ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਕੋਈ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜੇ ਦਿਲੋਂ ਸੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਾਗਜ਼ ਪਏ ਨੇ ਸਾਰੇ 21/9/2013 ਨੂੰ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸੀ ਪਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਦੂਜੀ ਓਵਰਲੇ ਸੀ 5 3 18 ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 9 11 20 2020 ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਹੈ 700 979 ਦੇ ਨੋਚ ਵੱਧ ਲੈ ਗਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਬ੍ਰੀਚ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੌਤਾ ਬਹੁਤ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਉਹ ਉਹ ਮਾਫ ਕਰਤਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਸੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਸਮੇਤ ਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਇਹ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ 9 11 2020 ਨੂੰ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ 21 9 21 9 2018 ਨੂੰ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਲੁੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਿੰਨੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹੁਣ ਇਹ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਮੰਗਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕਾਜ਼ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋੜ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਉਂ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਕਰ ਦਈਏ ਜੇ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਹੋ ਗਏ ਪੂਰੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਠੇਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਦਾ ਜਨਾਬ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਜਨਾਬ ਕੈਪਟਨ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਢੀਂਡਸਾ ਜੀ ਤੇ ਸੁਖਵੀਰ ਬਾਦਲ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੀਡਬਲਯੂਡੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਢੀਂਡਸਾ ਸੀ ਸੋ ਲੱਖ 52000 ਬਚੂਗਾ ਜੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਹ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਇੱਕ 10 ਲੱਖ 52000 ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਚੂਗਾ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਕਿਤੇ ਜੰਮੂ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ 10 ਲੱਖ 52000 ਪਰ ਡੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਜੀ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਬੰਦ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਬਣਦਾ ਸੋ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਲੈਣਾ ਮੈਂ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਡੇਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਦਤ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜੂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜੂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਕੋਈ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ਨਾ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਉਹਦੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਲੱਗੀ ਆ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ ਵਰਗਾ ਆ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਜਿਸ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਔਰ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਲੱਗੀ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਟੋਲਾਂ ਦਾ 10 ਸਾਲ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਇਹ ਖਾ ਗਏ ਔਰ ਉਹਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਹੋਏਗੀ ਤੁਸੀਂ ਢੀਂਡਸਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਔਰ ਬਾਕੀ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਟੈਚ ਕਰੋਗੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕਿਹਦੀ ਕਿਹਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਗੰਭੀਰ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ 2013 ਚ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਇੱਥੇ 2013 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2023 ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਟੋਲ ਦਾ ਰੇਟ ਸੀਗਾ ਕਿੰਨਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਤੇ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਚੋਂ ਕਢਾ ਲਏ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੈਂਕ ਰਿਕਾਰਡ ਪਿਆ ਸਾਰਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਬਣਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰੀਚ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੀਡਬਲਯੂਡੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਸੀਗਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੌਣ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ ਅਫਸਰ ਕੌਣ ਸੀਗੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਇਹ ਜਾਂਚ ਹੋਊਗੀ ਬਿਲਕੁਲ ਰਿਕਵਰੀ ਪਾਵਾਂਗੇ ਜੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੱਲੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਜੀ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਬਚਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੀਐਮ ਸਰ ਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਮ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੇ ਜੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਡੇਟ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਉਸ ਦਿਨ ਆਪਣਾ ਜੁੱਲੀ ਬਿਸਤਰਾ ਚੱਕੋ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਕੋਰਟ ਚ ਕੋਰਟ ਚ ਆਉਣਾ ਕੋਰਟ ਚ ਆ ਜਿਓ ਕੋਰਟ ਚ ਮਿਲ ਲਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਾਂਗੇ ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟਰਮੀਨੇਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਔਰ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਜਿਹੜੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹ ਟਰਮੀਨੇਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਦੈਨ ਜਿਹੜੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਪੈਣਗੇ ਜਾਂ ਪਏ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਏ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲਣੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਤੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਏਮਪਲੋਇਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਤੋਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭੁੱਖੇ ਨਹੀਂ ਮਰ ਦਿੰਦੇ ਪਰ ਇਹ 10 ਲੱਖ 52000 ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਤਨਖਾਹ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਨਹੀਂ ਲੁੱਟਣ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗੂਗਾ ਸਾਰੇ ਦੋ ਦੋਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵੀ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਂਚ ਕਰਾ ਕਰਾਂਗੇ 1 ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਲੜ ਪੈਂਦੇ ਉਲਟ ਉਹਨਾਂ ਹੱਥੋਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਰ ਰੂਲ ਫਾਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਰ ਉਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਆਪਦਾ ਕਲੌਜ਼ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਰੇਡੀਅਸ ਕਿਤੇ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਰੇਡੀਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪਿੰਡ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਬਣਦੇ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਕ ਪਾਸ ਬਣਾਏ ਹੋਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿ ਪਾਸ ਬਣਦੇ ਨੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਐਂ ਪਰਫੈਕਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਇੱਥੇ ਰਿਕਵਰੀ ਬੈਂਕ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਐਂ ਪਰਫੈਕਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਇੱਥੇ ਰਿਕਵਰੀ ਬੈਂਕ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸੋ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਹੱਥ ਵਢਾ ਰੱਖੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ 6 ਕਰੋੜ 12 ਲੱਖ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਹਿ ਕੀ ਗਿਆ ਜੀ ਜਦੋਂ ਅੱਛਾ ਆਲਰੇਡੀ 124 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ 50 ਕਰੋੜ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾਲੇ ਤਾਂ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਲਵਾਤੀਆਂ ਆ ਗੁੰਡਾ ਪਰਚੀਆਂ ਤੇ ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇੰਨੀ ਤੀਕ ਨੂੰ ਲੁੱਕ ਪਾਉਣੀ ਆ ਉਹ ਪਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ ਤੀਕ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਲੁੱਕ ਪਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਕੋਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਕੈਨਸਲ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲੇ ਹੋਏ ਸੀ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਬਚਾਵਾਂਗੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਕਿ ਆਹ ਐ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਗਰੰਟੀ ਦੇਤੀ